les collègues, les camarades, les amis. Euh, donc euh, j'ai récupéré euh, le recommandé ce matin et c'est bien l'autorisation de la part de la ministre du Travail de, de me licencier. Euh, donc elle, ne, elle prend une décision qui est une décision politique, évidente, euh, compte tenu euh, de la discrimination euh, syndicale dont j'étais l'objet, qui était reconnue par l'inspectrice du travail, mais également par le rapport de la contre-enquête qui servait à pouvoir forger l'opinion de la ministre du Travail. il s'agit donc bien d'une décision politique qui a été prise elle est datée le, 20 mars, hein, mais qui a été postée le 22 Hein, on a dû euh, vouloir attendre euh, la date de mobilisation de la fonction publique. Euh, donc on est en colère, on est en colère, je suis en colère, mais très loin d'être abattu. D'abord remercier tous ceux et toutes celles, syndicats, organisations politiques, associations, individus, qui ont fait, bah, qui ont soutenu et qui se sont opposés à cette autorisation de licenciement, à cette, à ce choix politique de s'attaquer en fait à des militants syndicaux qui aujourd'hui effectivement bagarrent conteste euh, le pouvoir de direction de l'employeur regroupe euh, l'ensemble des euh, structures, des fronts de lutte, des militants et militantes qui combattent contre l'atrocité de cette société. mais on n'est pas abattu et on va dès lundi donc euh, dès lundi euh, prochain, appelé à la grève dans tous les services euh, du 92, avec une assemblée générale qu'on veut la plus massive possible, à 10 h du matin devant la direction départementale euh, des Hauts-de-Seine, euh, 3 boulevard du Levant à Nanterre, ça c'est à 10h du matin. Pour l'ensemble des collègues, des postiers, postières, euh, ne laissons pas faire cette euh, répression antisyndicale, mais qui en réalité une répression contre toutes celles et tous ceux qui veulent relever la tête. et portons ce drapeau bien haut de, de, ne pas vouloir courber les chines, de ne pas vouloir courber la tête. Et lundi soir, lundi soir à 19h, devant le ministère du Travail, on ira dire à Pénicaud, on ira dire à la ministre du Travail ce qu'on pense de sa décision, qu'on pense de sa décision politique. On espère qu'il y aura un rassemblement le plus massif possible, le plus large possible, le plus unitaire possible, avec une boussole commune qui est celle euh, de défendre la possibilité d'intervenir dans les entreprises, celle de défendre la possibilité de pouvoir s'exprimer dans les entreprises, celle de pouvoir opiner, de pouvoir se battre pour contester le pouvoir de l'employeur. Merci à vous tous camarades. Euh, lundi, c'est un rendez-vous euh, très important. On est le 24, donc 25, le 26 mars lundi 26 mars. Pour tous les postiers et postières qui le souhaitent, vous êtes couverts par un préavis sur le département. Mais euh, si jamais euh, il y a des camarades de, la région parisienne ou d'ailleurs qui voudraient euh, participer à cette assemblée générale le 26 mars à 10h devant la direction départementale, c'est possible parce qu'il y a un préavis en fait fédéral de Sud PTT qui couvre l'ensemble des collègues. Et le soir à 19h devant le ministère, métro Varennes, montrons-leur de quel bout on chauffe, montrons-leur qu'on n'est pas abattu, montre-leur que justement ça va donner encore plus de colère, encore plus de rage à notre combat. Merci à vous.